哎，那怎么两个挂机？还有一个是我。开场两个挂机，一个是我。爽，输到铁牌去，越多越爽。所以是你用 carry 我。游侠来喽！ 没关系，你们这群喜汉儿，我就看我能输到多惨。我就贱，我就总，我就是店总，我的账号不配人玩。Embarrassed， <laughs> 为什么可以讲这么靠背？哈，哈哈哈 You're done. 我你的枪呢？u s t ground, e n e m y remaining. 我你知道我一队会想拿他们想要学一些实况组，因为一些实况组都会拿鸟去当中锋枪，拿鸟去当自己的骨灰坛，拿鸟去拿鸟去大家装自己的骨灰啊，很好，死掉就到对面帮自己装。 <laughs> 仗是不是啊？干，这是到底什么场啊？我凭什么在同一？我凭什么在同？单挑了，单挑了，单挑了！Don't follow me, please. Don't follow me. You guys pay. You guys. 哎，不跑，跟他们走。因为要捡他们的枪嘛，对不对？没错。 为什么左边？ <laughs> 我真的要哭了！左边，他们全部在左边？刚刚在部在左边看，我一过来，他全部看我这边。他左边的人冲进来，然后我死。 <laughs> 那是什么？这是短管啊！Surrender, surrender, p l e a s Maybe 没必要。 Surrender. Please. Next round. Surrender. Let me out. Surrender. Surrender. Next round. Let me out. Surrender. Next round. Let me out. Surrender. Next round. Let me out. Surrender. Next round. Let me out. Surrender. Next round. Let me out. Surrender. Next round. Let me out. Surrender. <laughs> Surrender. Surrender expérimentation.感じさよがおみやならみらせない美術でなみになりもいつくのししきなも感じさよがおにやねあいさやさいさよしばしべそよら You guys singing together Open, open out your mic and sing it together. Please, let's go. One, two, three, oh. go. <laughs> 叫你们唱他妈是要不要唱啊？Open up your mind, please. Open up your mind. My c h e c k one, two, let's go. One, two, three, go. Come on, come on, come on, come on. 完啦！ 他们记在腰后，让你喊那拿米，拿起来给我的手写大铁锅的米罗，我要写你妈的。No no no no no no no，没有再跟你贫手了。他们记在腰后，米拿喊米拿，站起来举起大铁锅，大锅一手舞动舞喊那。 work, make dream work. Okay, let's go. Ah! Ah! Yalla, yalla, yalla. This song, this song called, this song is made by Taiwanese. The, the singer is Ocean. I don't wanna live without you. I don't wanna be alone. Johnny need to make a job.